Hell Run eh, per chi non lo sapesse è un saluto elfo saluto sia di benvenuto ma anche di approvazione per quello che si fa eh, ci troviamo adesso eh, stiamo personalmente dopo cena cena eh, pranzo, mangiare, l'elfo è Borondal, ok, qualche parola si può anche utilizzare. Nella prossima battaglia ci troveremo di fronte mm, delle truppe che già eh, conosciamo, truppe nemiche. Innanzitutto abbiamo Mago Spinoso 2, di cui sono presenti tre squadroni, poi abbiamo il feroce mostro della paura unità da mischia pesante a 3 stelle e due squadroni e infine uno squadrone di brutte ladre pericolose da eliminare il posto possibile quindi avremo da eliminare per primi i maghi spinosi e poi le brutte ladre eh, l'incarico dell'eliminazione da parte dei maghi spinosi deve essere assunto dalle, dalle arciere d'elite unità da mischia leggera arciere d'elite scusate non è questo arciere d'elite faccio vedere eccolo qua arciere d'elite ideale contro unità magiche morti contro unità magiche più 90% ok eh, valutazione unità valutazione prende in considerazione in tutti gli stati e ti dà una buona idea della prestazione di unità contro le altre più spade hai queste qua avete consociate e meglio è eh. morti contro unità magiche più 90% quindi è molto micidiale contro le unità magiche ci sono altre truppe nostre che possiamo utilizzare per esempio i cerberi ma in questo caso l'arciere è il migliore a qualunque livello esso sia questo è al livello di 3 stelle poi eh, andando avanti ci sono altri arcieri ancora più potenti ranger per esempio eh, questo è ciò che abbiamo in questo momento a disposizione. La sua abilità è chiamata occhio di bue, ovvero sia colpito l'avversario toglie a questi il 20% nella difesa, quindi essendo colpito il nemico avrà una difesa più debole del 20% ma non per un turno soltanto, per due turni, per cui è come dire l'arma principale da utilizzare che sarà utilizzata anche contro i mostri larparude tuttavia le brutte larve sono molto resistenti ai colpi dei regni arcieri ecco, eccola qua brutta larva anzi è potente contro i cieli unità a distanza eh, ravvicinata sarebbero eh, quelli che tirano fino a 3 ok abbastanza mobile però deriva a corpo a corpo abbiamo visto in un video precedente che può infliggere eh, ferite che comportano una diminuzione della difesa in questo caso la nostra difesa del 30% per la durata di un turno non va sottovalutata poi se attaccata a corpo a corpo ribatte corpo su corpo per la rappresaglia quindi da evitare il corpo a corpo per questo invece noi utilizzeremo il golem ecco qua golem di granito visto già nei video precedenti bene a questo punto possiamo disporre le nostre truppe come si è detto possiamo mettere vediamo un po' uno qui c'è 100 poi vediamo su giù su giù in su per cui si troverà eh, all'estrema alla destra dello schieramento nemico ossia nell'angolo qui diciamo a destra in alto verso l'alto 1 2 3 ecco eh, allora qui bisogna procedere in questo modo mettiamo anzitutto al centro un arciere bene ancora un altro arciere sempre al centro poi un terzo arciere infine avremo un golem all'ala sinistra e un quarto arciere bisogna pensare anche alle altre truppe nemiche all'ala destra andiamo nel campo di combattimento e iniziamo questa battaglia scusate l'introduzione è stata un po' lunga ma alcune cose vanno spiegate qui ci troviamo in una situazione che possiamo definire fortunata perché il principale nemico cioè eh, come dire arma nemica contro gli arcieri ha uno stacco naturale che deve girare e questo faciliterà l'azione di contrattacco del golem quando eh, ci sarà l'attacco dello squadrone di guardie dei divi eh, brutte ladre i tre arcieri fondamentali abbiamo fortuna che stanno liberi e possono con un colpo solo possiamo iniziare questa battaglia innanzitutto portando il primo arciere in avvicinamento al nemico col secondo arciere con un colpo solo possiamo eliminare il mago spinoso dovremmo riuscirci ecco il mago Joe è stato colpito com distrutto completamente anche secondo squadrone resta il terzo squadrone vediamo un po' perfetto le unità magiche nemiche sono state semplicemente annientate c'è l'avvicinamento si mette a portata lo squadrone nucleare noi avviciniamo lo squadrone Golem in modo da eh, stare fuori tiro anche se resiste ai colpi del, della fanteria leggera nemica tuttavia è inutile fargli sopportare colpi quando questi si possono evitare a questo punto teniamolo appostato qua lasciamo che avanzi la fanteria nemica e cominciamo a muovere i nostri arcieri cercando di arrecare il danno maggiore possibile eh, al nemico perché qualcuno dirà sono andato ad attaccare questo che è più arretrato beh perché in effetti poi qui si devono spostare le, gli altri squadroni arcieri e sono tanti e allora ho voluto dare spazio a loro utilizziamo anche l'ostacolo naturale per stare a una distanza la vicinanza di solito staremo più lontani ecco di modo che possiamo fare un'opera di annientamento mm, dato via giù il primo squadrone forse riusciremo anche il secondo eh. Eh, ok, io sto veloce a questo punto che fa? ecco la Butterata è anche astuta, eh. sono scalzi, diciamo, e sapeva che c'era il golem, quindi ha girato. Però a questo punto, come dire, astuzia contro astuzia, portiamo il golem di nuovo contro al centro, sempre appena fuori dalla portata. Portiamo via tutti quanti gli arcieri, ok? Tutti, tranne questo che può infliggere un colpo ok e anche questo portate via questi arcieri in modo che la parte più vicina risulti questa ovvero sia dalla parte sinistra del schieramento degli arcieri per cui come dire la mossa eh, che, ci, cerchiamo di obbligare Squadrone di guardie larghe e quella vicino a questa parte, ovvero sia verso il golem. Ritiriamo ancora. Ok. E a questo punto il golem può terminare la sua opera. Battaglia quinta terminata. Alven Splend, gloria agli elfi e a tutti i giocatori di Elvenar. Grazie per l'ascolto <laughs> e alla prossima. Ciao!